ta athletica he oreine athletike kai alla hen he orei basia duo ho orei bates he orei batria tria ho petro bates ho anarige tes tesara to bisma he asphalia pente ho acrobaticos schoinos hex ho cricos hepta prosdeomai toi schoinoa octo katabaino tu schoinu ennea hoi oreinoi soterioi hoi oreinoi dia sostai deca he istioforos scafe 11 to histion he ozone 12 ho histos 13 he histioploia 14 ho histioploikos agon 15 he nenemia he eudia he galeene he he histio sanis,